podobných věcí. To jsou takzvané rychlé prachy, které nevytvářejí ten obrovský efekt toho dýmu. Na tom efektu toho dýmu vlastně ten černý prach eh, funguje. Ze začátku se používal eh, zhruba v 10. 11. století na pobavení císaře. Dělali se z toho různé rakety, ohňostroje a jiné neplechy teprve později někdo přišel na to, že v okamžiku, kdy se ten prach uzavře, tak tu energii těch plynů, který se vytváří, se dá nějakým způsobem využít. Já bych vám teď ukázal takovou drobnou ukázku, jak to vypadá. Thank you. lepszy od małpki. Nie zawsze. Człowieka nie wykajała sztuka. Není až zas tak ukrutnej, tohle by asi někomu neublížilo, ale nicméně v okamžiku, kdy vlastně to samé připravíme do nějakého prostoru, je jedno jakýho, tohle je papírová trubka, balónek použité jako projektil. že už ten efekt dělový koule se někam, někam si nezůstává. dál přes eh, arabské země, válečníky a dobyvatele a s nima se zřejmě dostává i do Evropy zhruba někde ve 13. století. No a protože Evropané jsou trošičku dál, začínají zdokonalovat ty palní zbraně, začínají ty nádoby uzavírat do kovu, když může přijít větší složka prachu, větší projektil, větší uspávka, větší rána, dál dostřelí a podobně. Je zajímavé, že ty arabské státy, eh, tam co sultán bohatší, tím větší dělo. Bylo zajímavé, že to prostě měl na to, tak si nechal udělat dělo, který bylo schopný vystřelit 50 kilovou kouli do vzduchu. Používali to pozemí hradem a podobně. No ale do Evropy, jak už jsem říkal, se ten prach dostal buď to po obchodní stezce, Okolo, okolo toho se vedou do, dneš, do dneška nějaký spory, jestli to bylo po té obchodní cestě, jako se třeba dostala bavlna, anebo jestli se sem dostala s Mongolama, protože Mongolové používali vlastně ten prach v podobě těch raket, je tam takovýhle prostor, takovýhle lau, naplnili prachem, položili do toho šipku omotanou koudelí nebo vlnou a vlastně byli schopni vystřelit na jednou. Jo? Pořady. První puška, která vlastně vznikla, tak byl, oby, bylo obyčejný kopí a na ní byl přidělaný takovýhle bambusový kus, který se naládoval vlastně a někdo ztratil peníze. Leží tady 30 korun, tak si vzpomeňte, kdo tady seděl. V okamžiku, kdy vlastně eh, zautočil nepřítel, ten držitel toho kopí odpálil tu raketu, nebo respektive ten šíp, který měl na e, tom kopí, zasah jednoho útočníka a toho druhého propíchnul tím kopím. No, takže už měl zas nějaký určitý náskok. Převážně se ale používali plašení z koní a vyvolání z matku v řadách nepřítele. Teprve když přišel do Evropy a začaly vznikat e, takový Začal, začal to vojenství přece jenom víc fungovat. Zas pro vaši informaci třeba v eh, bitvě u Kresčaku 1436, eh, kde padnul tatínek Karla IV. Tam se použili děla poprvé, je o nich písemná zmínka, ovšem nenadělali tolik parády jako ty dlouhé anglické luky, kterým řadách nepřátel způsobili daleko větší chaos a daleko větší ztráty, než ty samotný děla. No ale když ukážeme teď По времето на бащата на Карл IV за 1440 година, как каза, тогава за първ път се е употребило, че, а, употребил топ. Je to prostě kus kovaného železa, v kterým je nasypaný prach, uzavřený v projekci, uvěchovaný přes zátrapku, která se sype návrh konec slovo. Hlavně tak dojde vlastně k zapálení hlavní složky v laufu a projektory. Tak ta hákovnice je hákovnicí z toho důvodu, že má vepředu ten charakteristický hák, který sloužil za, vlastně k zapření, za vůz, za pavézu, za nějaký prostor zpětný rád. Takže prosím ukázku, zapěte si uši. To je to taková, taková hračička, taková miminko. Teď si představte, že jede řada koní, srovnaná do nějakého šíku a do nich někdo takhle vystřelí. A když takhle vystřelí 30, 40, 60 vojáků, tak to s těma koňma pěkně zamává. Когато по този начин се изстреля на, на кон, тогава, тогава вече падат от 40 до 60 войника. Ani věřidla, ani ten hák na zaražení o zábraně. Kdo se takovouhle zbraní trefil dvakrát do stejného místa, tak už byl v podezření, že má pletky s ďáblem. Nicméně na mužických vozech vejvávali tak zhruba 3 až 4 na jednom voze. Mezi vozy potom byly, калибри тия оръжия, с които э, са се, стре... е, се изстреляло, е, э, са вярвали, че това е било сделка с дявола. Защото все още е било непознато. Ето, за тия пръчки. Става въпрос. Сега в момента ще се стрелят. Добре. разумеется, кольту, на кольту и малую. Фитил. Да. Но начался с собой были войны. У него время. Сейчас мы вышли. Тогава ще му дерно оръжие. hokejky, hotweru, spání, spirale. tak trošku na е, каза малко на границата на топа. Един вид като братовчет на топа. И сега следващото вече. Това е типичка, сбрани. Е, pětiletého prostě říkala jméno ne. dokonce i vojáků, říká se jí mušketa. No, musket, to jsme říkali. Musket. Mušketýři, takový ty no, to co no, znáte. Tak starý musket. Ne. Je to víceméně filmová postava. Hlavně mušketýr byl e, vybavený takovouhle musketaria, mušketír to je musketar. Musketáři ti se snavďávají točnou se stativa pušky. Dostřel zhruba kolem 200 metrů, ovšem účinnost tak kolem 150 metrů. Zase je to zbraň, která nemá vyřidla, to znamená, že se střílelo do houku, na jednotku, na těch 150 metrů trefit panskou stodolu byl docela problém. Proto vidíte ve filmech, že vlastně před jednotkou stojí neohroženě velitel a uděluje pokyny, protože měl jistotu, že ho nikdo netrefí. Problém byl, nebo ne problém, ale výhodou toho byl, eh, byla čistě ekonomická záležitost. Ten, eh, ta dneska byla vybavena doutnákovým zámkem, což je vlastně jenom jakýsi vahadlo, do kterého se zakládá, zakládá ten doutnák, který zapálí potom eh, složku prachu na pánvičce, ta prohoří do hlavně Tam se dává malku, prach se zapalovat. Eh, za 30 letý války bývaly takzvané redik regimenty, kde bylo zhruba asi 160 takových mušketýrů, který měli tuto zbraň. A pro jejich ochranu bylo dalších asi 120 pikenýrů, což byli vojáci, kteří byli zakutí do plechu a měli dlouhá kopí, kolem 7 metrů. Vyloženě sloužili pro ochranu těch mušketýrů, aby na ně nemohla, aby je nemohla napadnout jízda. V okamžiku, kdy eh, mušketýři v předních řadách vystřelili, tak poměrně nabít takovouhle zbraň je dlouhodobá záležitost Да дълго време се зарежда такава пушка. Čistinu, propad prostě. A jo, místo postoupil voják z druhé řady, takže vlastně ta jednotka byla schopná nepřetržitě střílet. Každý ten mušketýr... Немци се сменяли те еднотки, да, е, така, е, за да може да са, да. едните е са изстреляли, другите да може да, да, ги, да, да ги пазят, тия, които зареждат. jednotlivý výstřel. Dále potom brašna na kule a zásobník jemně mletého prachu, o kterém už jsem mluvil, který se sype И na тия pánvičku. неща всъщност, които показа чантичката и кутията, са били за, точно за такъв kilo. стрелни прах, както казват те, или приведено на наш български език. барут. Byl by problém jí dlouho držet a čekat na velitelů příkaz k výstřelu. Odpírala se takovou to vidličkou, tomu se říká furketa. Фуркета. Так, това са били фуркетите на пушките. Това, което е като виличката, което държи. И е служила за подпиране на пушката и за точно прицелване. Чрез този фитил вече са запалвали барута. И ну, на неприятельската единица да била после обстрела. Я тебе зацпурахава рыбарику. Ну. Да пико, дръж си собе, ти пише. Сейчас я собой цели. to bylo slabší. To bylo slabší. Šetrá protože ne každý se mohl tahat s takovouhle zbraní a hlavně velitel e, nosil sponton, což byl odznak jeho hodnosti a zároveň tím velel vojákům, speciálně teda pokud <laughs> nevíte, co je to spouton, tak to je to, s čím propíkli stejná. Každý Владетя, ten velitel měl takovouhle Владетя е krátkou имал mušnici то- то- точно někde такъв v пистолет brašně pro svoji obranu. за самоотбрана. Teď výstřel, tohle je perkusní pistole, tohle je křesadlová pistole, pak ještě existovaly kolečkový pistole, to jsou takový ty chvíličku, to, to je z, ze, stop, ze stopčeta, tu sedím. No. Vadě. Potom jsem začmi, budeme začmi. Chce si někdo z pánů vystřelit? Ранее пистолетица били приємно за, за владетелей. Kdyby se náhodou stalo, že nevystřelí nebo nevíde rána, nic se neděje. Ne. Ty zbraně poměrně často selhávaly, jo? Takže... Не. Не, Он понякога отказвал оръжието. Леко кърмим. Protože v té armádě se snažili pořád uh, dělat větší a větší ne, jako, ztráty v řadách nepřítele. Старалися се да правят все повече и повече загуби и за това вече, за това са наричали това топ, като топа на смъртта. Е, и 6 до 25 са такива топа. Zase do bez vězidel, bez ničeho. Zase jsou to předovky. Много препарат. Чихен. Павлова. Про родителя на картечнике. Так, вообще, а вам якого spoždění, Чудо. Да. jak se chlapi ustrojí do plechu, já nevím. Za půl hodiny. Tak má další půl hodiny. Vám ukážeme ukázky turnajových. No, ale ukážu vám tak. Díky. Свършили вече. Да, това е за оръжията. Айде, ние направим един образ тук.